unatawala Mm. duniani unatawala, unatawala. Kote, kote unatawala mm. by ex-benches. You know, I was just telling him mm -hmm. hii jina yako na eh. hope eh. sijai pronounce vibaya because I feel like bringing in some English vibes, so, yes. you know, yes, so English, yeah. just making it look all good, you know yeah. what? ex-benches. <laughs> ex-benches. Ex-benches. <laughs> <laughs> guys he's here in studio wacha tuambie tu vile tutafurahia jina yake ndo tusichome ficha yeah. <laughs> karibu sana expenses poa sana asanteni sana uh -huh. Mm-hmm. even for this opportunity kufika hapa yes. mnakaa fiti sana hapo from Kyo. Uh, eh. pia unakaa poa asante si tu pronounce jina yako basi eh, ndio tutulie hapa expenses expenses eh hivyo tu hivyo tu simple ah mm. siweke standby benit ndio sasa <laughs> expenses <laughs> ile humility huyu jamaa amekaa mnayo. Ame humble sana. Unajua eh. kuna watu wasimamanga hapo ma. <laughs> Eh. Intro venye wanaipiga. Eh. Piga intro, piga intro. Yo yo yo. Mhm. <laughs> <laughs> ndio sasa mimi naitwa <laughs> eh. ndio hivyo tu sasa amazing speaking of na ni fiti asante ni god bana ni Mungu yeah. all right i like the dance moves hapo utanifunza moja mbili and I, i like the message yeah. unasema binguni anatawala duniani, duniani na kote na kila mahali ah mm. ni nini ilileta hii message eh, hata hapa hata JC mm. ni yake wacha atawale mm. nilikamku realize <laughs> in life. Yani sasa hizo ni some of my new philosophies mm. in life. Yani nilikuja ku realize everything mm. vile niko hapa na wewe, vile niko saizi, the next moment ni God mm. so there's nothing yenye inaweza fanya mm. God ajui, yani purposefully everything inafanya ni God yani mm. kama leo tumemeet na wewe yeah. ilikuwa tu na huko unajua mm. eh, nikakuja ku realize yani everything God ndo sovereign, yani anafanya kila kitu iran vile mm anangependa. Mm-hmm. yes and it is a new song it's a new song your first song no my you have other songs this is my <laughs> mm. official gospel third song my first song ilikuwa santi mm -hmm. alafu nikafanya ngoma inaitwa uwezo ompe oh, nafasi this is my fourth song yenye nimerelease mm. alafu lakini sasa iko part of EP ni release na EP na EP yes so EP yote umerelease EP yote ama ni itu peke yake kwa hiyo EP? Uh, ah, ah, nimerelease EP yote mm -hmm. alafu mhm. sasa this is one of the video yenye nimefanya kwa hiyo EP ni track number 4 mm -hmm. kwa hiyo mhm. EP. Ah. Yes. What pushed you to do an EP? I'm getting What interested here. Eh. <laughs> Hey. Eh, nilifanya hivi. Actually, a true story. Yeah, it's true story, yeah. Siku ati nimepanga kufanya EP. Mm -hmm. Nilikuwa na, na, nafanya wimbo kwa producer anakaa kama 4 5 days umeelewa? Mm. So nikasema acha niende nyimbe several songs zikatokania around the same time almost the same time so zikabaki niko na nyimbo kama nne sasa nimebakisha nyimbo kama tatu ni jaze EP mm. yeah. niko na because sasa wameanza kuchangamuka ni kama sasa wameanza kukua serious unajua so sasa because nilikuwa so much director yeah. so wanaona hii jamaa ah huyu ni kama anajibamba so wakaanza kunipea <laughs> eh. so nikaona badala niziweke tena studio zikae nirilisie watu wasikize. Eh! ile point sasa nimetoa ya kwanza mm. ule producer ametoa ule mwingine ametoa sasa ziko zinaanza kukuja yani sasa mpaka mwenye anaona ananibeba hiyo hayuko serious anaona mm. jamaa ako serious ana yani kenye anafanya ako serious kama ameamua kufanya mziki eh kama ameamua kufanya mziki i ni venye mtu mm. realize eh mtu akona ngoma kaa tano studio na eh. hazijatoka eh. mzee ako serious eh. wakaanza kuichukulia hivyo ndio hiyo sasa we mm. alafu baadhi ametaja about walikuwa na, wanaona tu weni director eh, wamenzoea nimeona hiyo video eh. directed by eh. yourself hapana oh, tulifanya oh, yeah, iko directed by yuko directed by eh. but sasa kuna wasi wenye walisaidia sana kushutio ah. video wenye tunawak nao kuna eh. boy p director yes. na 12 Ah, awesome. Eh, eh lakini previously nilikuwa mm, nimeona directed by eh, yourself. Eh, directed eh, by yourself. Most mm. of the videos pia mimi nachangia because I'm a director. Mm. Mm. Hata mm. tukiwa kwa set wanaletanga shida because sasa hawezi mimi niko na idea pia. Unaona? <laughs> Sasa wananiambia tunafaa kutulia, nicheze kama msanii ati nipangwe, lakini naambia uweze <laughs> nipanga. <laughs> Eh, unataka kupangwa. Hapana unaleta idea huku unaleta idea ina mm. conflict. Aki, ah, see that takes a lot of time to even do a video kinda lakini Ehe. at the end of the day mm. tunafanya the best because mimi naamini hivi mm. any person anything ndo ikue successful ikue noma lazima ni put input yangu na yako ndo ikue ikue noma zaidi. All right, eh. amazing. One lesson you've picked. One lesson so, I've picked. This is your fourth mm official gospel song. Karibu nikuze ulimba secular. Eh, nilikuwa nimeanza na secular. What? For real. Yeah. But mm. actually naambianga watu mimi kutoka kitambo mm. nilikuwa napenda gospel. Mm. I, nilianza kuimba secular from a perspective ya biashara. Yaani sikutaka kuimba, mm. sikutaka kuimba. Kuna kitu siko nimeunderstand sana na mm. God. Mm. Actually nil, niliokoka 2019 mm. 26 September. Mm. Sasa nilipo before niokoke sikutaka kuimba gospel biashara umeelewa yani mm. niimbe god sijuka una umerada yeah, uimbe god lakini bado una nafanya shughuli zangu yeah. yani naimba god lakini yeah. siko close relationship na god so mm. nilipo nilipookoka ndo god akanipa ukisikiza nyimbo zangu usikize kinly utasikia tu there is something yenye na drive ku yeah. kwa kama hiyo unatawala yani yes. yani nilirealize sasa it's not about me and yes. it's about god yani yes. sasa hizo ndo kenye right now i'm trying to advocate mm. for by the grace of God yani. All right. Yes. Amazing. So mm. we are looking forward to that EP. Iko pale YouTube. Iko, YouTube. And every streaming platform. Na video. Tunangojea video sana video sana. Umesema ni video ni moja? Yeah, video ni moja. Uh -huh. Already. Na kuzitoa zote zingine na si chochi, video zote zishashutiwa ziko ready. Oh. Ni vile tu sasa I have to promote one song at a time mm. but already ziko na amazing sana. Mm. Uh, thank sana kina 12 na mm. Boy P wamefanya mm. video hatari hatari sana pale. Ah, yes. Tuna look forward to those videos. Mm. Eh, wanazipata kwa platform gani na jina gani? Exactly? Sasa hata kidogo bado hapo tena bado ma DJ na, ma, na watu wa kusikiza pia <laughs> mpaka waone huyu jamaa kwa oh. serious. <laughs> Oh, wanaona eh, video ziko ready. <laughs> Eh, ah, sasa eh. inakuanga hivi ukifanya yeah. tena moja yani it takes time lakini ndio waje eh. ku unaweza release <laughs> unapata kama saa hizi niko na ngoma naweza release lakini siwezi release because ingine bado ija oh. ijaweza kuenda ijaenda mm. eh. all right eh, yes. eh, platform gani youtube channel yako inaitwa vipi hata watu wanakufollow wapi mm. utanipata pale youtube kila place kama mm. x benjos mm. yes mm -hmm. mm. benjos social media pia kila mahali kila place x benjos just that name labda uongeze Xbenjo Kenya. Ukiona unipati ongeza ke eh, international serious. Eh, ah, oh, eh. then nipate Kenya. Ukiona nipate usearch Kenya. I think I'm the one and only. Oh, ndio hiyo sasa. All right. Oh, today? My greetings, greetings hivi. Shout out to appreciate. Mm. Shout out to kila mtu mwenye ananiaminia. -hmm. <laughs> alafu big up to 12 MC12, big up to Boy P, big up to every person yani. Kuna Sean on the beat, kuna Timoshe, kuna wasi wengi Alexis, wasi wengi but everyone yani mwenye tu ana support ministry na support in one way or the other. Big up to you. I hope we mention kila mtu kila mtu watakungoja but anyway eh. explain just with unatawala mbona eh. una, kama unatumia ile darubini hey, eh, kuna mse bado hujamenshwa kuna mtu <laughs> <laughs> nilikuwa nimengoja but hajatajwa sijui ah. <laughs> anyway wacha tuperform hiyo song Yes. ex benjos mm for the very first time yes. and thank you for coming. We are waiting for those videos zingine zikuje. By the way, drop up hapa. By yes. the way, sorry kukata lakini mm. -hmm. Aki, um, I feel yani very humbled mm. kunipa opportunity ku launch hii ipi e hapa. Ah. Ili yani nitamani sana kujua. Unajua mm. kuna vitu yes mimi by the way mtu anaweza kosa kuona kama niko serious but tutakumbuka siku moja na kila mtu atakumbuka siku moja that nafanya hiki tu najua yeah. kitu nafanya umeelewa yeah. Mm. so <laughs> eh, kwa sababu unajua eh, naongea from a point yenyewe mm. watu wengi wanaonangamsi wana akianza kitu yoyote hata mm. kuna kuna song yangu hapo inaitwa usiogope mm. mm. alafu wanakubeba ndogo kwa sababu wajui what you carry mm. Oh, like the vision unajua mm. msee kama example kama mm. pole tu kutumia lakini example kama Ruto example mm. angekuja kwambia siku moja nakuja kwa president mm. jamaa wewe unauza mayai yeah, acha yeah, acha ufala ungemwamini eh so mimi actually mimi na advocating sana mkisikia msako na kitu najaribu yani kutengeneza yes. Mm. saidia yani. Pleasure is all ours manzi. Mm, thank you, thank you. pata mm. kukua na wewe hapa kulounge. Yeah. Eh, watu waipata for the very first time na waendelee ku support na hivyo hivyo. Asante kwa kuja. thank, thank you Asante coming All right. Performing uh, unatawala ex Benjos.